Долго време размислував како да го започнем овој говор. Си велам со хумор, така најдобро ќе го привлечам вашето внимание. Но како? Како да го поврзам хуморот со демократијата, особено со демократијата во Република Македонија? Очигледно работава не е за смеење, повеќе како да е за плачење. Но по полека, ако не може со хумор, тогаш сигурно ќе може со позитивност и оптимизам но и тоа не оди. Очигледно не остана ни една светла страна во нашава демократија. И во тој момент одлучи да ја сообштам реалност. Каква и да е, убава или града, тажна или срекна реалността е таа и од неа нема бегање. Ќе ви ја прикажам преку одговори на трите непознати прашања поврзани со демократијата. Кој е, како е и дали е ограничено. На првото прашање, кој е, сите си мислете дека е народот? Да, Така си мислел Јабрахам Линкол, кој биле дека демократијата е владење на народот, од народот и за народот. Но очигледно не бил во Македонија. Тука, тука владеат само парите и парите. Очигледно ние имаме некаква клептократија место демократија. А како владеат? Убаво, многу убаво. Нелегално, што е можно понетранспарентно и најважно, подалеку од живовите на народот. Колку подалеку, толку подобро за нив. А дали владеат ограничено? Не. Во нивното владење не постојат граници, не постојат ограничувања, ниту пак некакви законски регулативи. Колку се понеограничени, толку е помокно нивното владење. За жал, одговорите на прашањата се овие. Може би тешки, сурови и груби. Но ова е реалност. Да ја прифатиме, да се соочиме со неа. И од овој момент да почнеме да ја минуваме. Бидејќи очигледно е, наместо од демократијата да добиеме демократско општество, ние добивме клептократска држава со корумпирани институции, а од правото, од правото успеахме да направиме вистинска пародија. И сите вие кои мислевте дека демократијата не постои, дека е нешто невозможно или пак е многу далеко од нас, вие ја изгубивте битката. Вие ја подпишавте капитулацијата на народното владење. Вие сте губитници. Но ниту пак ние сме победници. Но ние сме борци. Борци кои ќе се борат против тиранијата, авторитарноста и едноумието. Борци кои може би никогаш во нашите животи, нашите барања и очекувања нема да бидат исполнети. Може би после секој наш успех ќе бараме повеќе и повеќе. Затоа ние живееме како борци. Борците за демократијата. Се надевам дека и наредните години оваа тема ќе биде избрана за раторска вечер и дека тогаш ќе започне со позитивност и оптимизам. А најважно, да започне со хумор. За жал, оваа вечер тоа беше невозможно.